mu gihugu cy'ibyiza aho abakirijwe bazoba bahashikanywe no kwizera yesu kirisito gusa genzi ndakuramukije mu izina ry'umwami wacu yesu kirisito Eh, n'umunezero mwinshi udasanzwe ndishimiye cyane kubana nawe na kino kiganiro kidasanzwe mu gihugu cy'ibyiza cy'uno munsi mu kiganiro giherutse inyuma twari twabonye ibintu bidasanzwe yamara hariho abantu bagize ingorane yo kudatahura gutyo ntibatahura ikigwa neza bamaze kudatahura ikigwa neza birabatsitaza ubundi kino kino kiganiro kibereyeho kubw'urukundo rw'ijuru imana igukunda ni kubera yuko imana yifuza yuko wumva amajyamba aciye mwakino kino kiganiro gutyo ugakira nawe ukazobona ubwami bw'imana na cyane cyane urazi yuko cyitwa mu gihugu cy'ibyiza urumva twiga amajyambo y'ibyizigiro amajyambo adukura mu by'isi atwerekeza mu bwami bw'imana intumbero y'ikiganiro ntago ari uko abantu basitazwa batangazwa nacyo cyane bumve yuko twabavuze ibi cyane biriya mbere bashobore kubabara mu buryo ubu cyangwa ubundi oya intumbero y'ikiganiro ni kugira ngo abantu banezerwe bagire imitima ifise ibyizigiro bagire amahoro mu mitima yabo kandi bongere babone yuko ubuzima bwo ku isi gusa butahagije ahubwo bagira ibyizigiro yuko inyuma ya buno bugingo hariho ubundi bugingo bw'ibihe bidashira iyi niyo ntumbero y'ikiganiro rero ku bantu bababajwe n'ikiganiro giherutse inyuma kubera yuko nibaza yuko bashobora kuba batahuye nabi nagira ndababwire bagenzi ntimugasubire kubabara ukundi ndi mugenzi wanyu ndi umuvukanyi wanyu kandi ndi n'umuntu nkanyu usibye gusa yuko natowe kugira ngo ndabashikane ku butumwa bwiza rero ubutumwa bwiza bwari ko buraca iriya videwo yarenganye niba utayibonye urashobora guca uyibona hano hepfo yari videwo iriko irahamagarira abantu gusenga iyaremye ijuru n'isi hamwe n'amasoko y'amazi iyi videwo ko irerekana yuko ibibi byose biba hano ku isi bizanwa n'abanyabyaha abantu banse kugendera ku mategeko y'imana nibo bazana ibibi byose bya hano ku isi muri ubwo buryo abantu bakora bitanga batiziganya kugira ngo bahimirize abantu kurenga ku mategeko y'imana urumva yuko abo bantu ari bo ba nyinabayazane b'ibibi byose iyo tuvuze gukora ikintu ntabwo aba ari kujya muri laboratwari ahubwo ni gukora ibintu bizana icyo kintu nk'akarorero nk'umuntu eh, nk'umuntu yocana umuriro agacana umuriro muziko, ziko hama uwo muriro ugaca uzana imyotsi iyo myotsi ikaduga igashikira ahantu umuntu ari uwo muntu ahantu ari iyo myotsi imaze kumushikira igaca ijya mu maso gutyo amaso y'uwo muntu agacapfa ni umuntu yatumye yakoze ibintu bituma ayo maso y'uwo muntu apfa n’ujya muntu yacanye imyotsi kandi kumbure ya myotsi yacana ntiyononye wa muntu gusa ahubwo nawe ubwiwe yayononye usibye gusa yuko atarazi yuko iyo myotsi ari kurekura yonona amaso y'abantu ni muri ubwo buryo rero n’amateko y'imana bimeze iyo abantu umugwi w'abantu runaka barenze amateko y'imana baba bariko barakwega ibyago byose ku isi ariko kandi niba hariho umugwi w'abantu woba ubiri ku isonga ukavuga ati reka dukore iyo byaba duce hariya na hariya kugira ngo abantu barenge ibyagezwe by'imana uwo mugwi uba uri kurakora ikintu gisa nko gukora za malariya gukora ibisasu bya kirimbuzi hamwe n'ibindi byose biza byonona ukubaho kw'abantu ku isi rero umuntu mukuru aba akuriye uwo mugwi umuntu mukuru aba akuriye uwo mugwi ahinduka nk'umushefu wihinguriro rihingura ibibi byose ku isi ibyo rero nibyo twari ko turaraba aho twaciye tubona yuko umwungere mukuru w'ishengero ry'i Roma yuko ari wakuriye ibibi byose kandi twarabonye n'amasomo bibiri yabyerekana nta mpamvu rero yo kubabara ahubwo n'igihe cyawe cyo kwiyumvira ingingo yindi ukwiye gufata erega abantu benshi barakoze ibibi ku isi yamara bumvise yuko bari mu bibi bakabireka bo bo bafise ibyizigiro iyo wumva wumvise yuko uri mu kibi ikintu gikuru ukwiye gukora ntabwo ari gukomantaza umutima cyane gushavura ngo bavuze bavuze nabi cyane ibi oya ayi ikintu gikuru uba ukwiriye gukora ni uko urondera umuti noneho aho uri uyu munsi tugiye kurabira hamwe ikigwa kidasanzwe kivuga ngo ibyihishije inyuma y'uru rucanco igihe ibyihishije inyuma y'uru rucanco ruri kuvugwa ariko kandi duca dushyirako kandi kantu ukwitegurira intambara ya nyuma y'isi yose ukwitegurira intambara ya nyuma y'isi yose iyo turi ko turavuga ibi tuba turi ko turavuga mu buryo bubiri hari abari ko baritegurira ntambara bo mu ruhande rwa mbere hakabaho n'abari ko baritegurira intambara yo mu buryo bwa kabiri ndakeneye yuko mugenzi ukurikirana kino kigwa ufise umunezero hamwe n'akamwemwe mbere kandi ufise n'ibyizigiro kugira ngo imana igushikane ku byizigiro nyabyo Eh, utuje umeze neza nyine uryohewe kandi witeguriye gutahura kuko hamwe woha umutima wawe ukamuha icyicaro mu kucyumviriza kino kiwe ushobora gukomereka eh, birasaba yuko mugenzi twishyira munsi y'uburinzi bw'imana mu gusenga reka dusenge uhoraho gitandara kizima wewe ushobora byose kandi utegeka bikaba mwami wavuga bigakomera izina ryawe ntibihabwe icubahiro twebwe abantu bawe tuje imbere yawe kugira ngo mwami aba ari wewe udutahuza turakwinginze mwami aba ari wewe uza udutahuze ano majambo na cyane cyane kino kibazo gitumye abantu benshi barara bataryamye ukidutahuze kandi utwereke n'ibyihishije inyuma ya kino kibazo mu izina ry'umwami wacu yesu kirisito amen inyuma rero yo kwishyira munsi y'uburinzi bw'imana mu gusenga turashobora gutangura ikigwa nk'uko nari nabivuze ikigwa cy'uno munsi gifise umutwe uvuga ngo ibyihishije inyuma y'izi caco y'izi nkingo mvuze mu bwinshi kubera yuko hari ubwoko bwinshi bw'icaco hahama kandi tugaca tugaruka tukavuga n'ibi byo kwitegurira intambara ihambaye ya nyuma eh, intambara ihambaye ya nyuma cyane intambara zihambaye za nyuma kubera ziri bungwa n'abantu benshi Eh, nk'uko tubibona muri bibiliya nk'uko bibiliya ibitwereka ntabwo ariryo rya mbere ku isi habayeho ikiza cyangwa ibibazo bikomeye nko mu gihe cya Yozefu igihe yozefu yari asuhukiye mu gihugu cya egiputa hahandi aba abo bavukana bari bamwirukanye cyane bari bamugurishije mu gihugu cya Egiputa maze yosefu amaze gushikayo akahagira ikiganza cyiza umwami wa Egiputa yahavuye aronka inzozi gutyo yosefu aca arazimusobanurira muri izi nzozi yosefu yasobanuye yari imyaka irindwi igihugu ca egiputa cyategerezwa kubaho mu munezero ariko kandi hari hari iyindi myaka irindwi igihugu ca egiputa cyategerezwa kubaho kiri mu ngorane zikomeye cyane kandi nk'uko byari bivuzwe byarabaye habaho imyaka irindwi y'amapfa akomeye ku isi yose ku buryo ibihugu byose by'abantu batuye ku isi baza gusuhukira ahantu hari hariho umuntu w'imana yosefu mugenzi nta gihe ibihe byinshi byarabayemo amagorwa y'akaburarugero nka kino gihe cya yosefu yamara umuti wonyine wategereza gutorwa uvuye ku muntu w'imana uvuye ku mana niho gusa hashobora kuboneka umuti utomoye mbere no mu gihe ca no mu gihe ca Eliya Eliya muramumuzi yuko yabayeho mu gihe ca kera igitabo c'abami igice ca abami ba mbere igice ca cumi n'indi uhahereye urabona ibya Eliya Eliya nawe mu gihe ciwe habaye amapfa y'imyaka itatu n'inusu aya mapfa araba atani kime kigeze kiboneka ku isi mu gihe cya elisa no mu gihe cya elisa naho nyine kwabaye uko elisa nawe mu gihe cyiwe habaye amapfa y'imyaka indwi yose haba amapfa akomeye mugenzi nagira ndakumvishe ikintu kidasanzwe imbere y'uko twinjira mu cigwa nyenzi na cuno munsi ibiza amapfa hamwe n'ibindi byaravuzwe muri bibiriya yuko bizoba iki kiza cya korona virusi cyaraje kandi n'ibindi biza byarabaye mu gihe cya kera mbere no mu gihe cyacu cya none mu minsi iheze mu myaka iheze harabaye ibiza bya mugiga habaho za ebola hamwe n'ibindi mbere abahinga bariko barerekana ku ma apareye yabo barabona yuko bitoroshe imbere hagiye kuza ikindi kiza gikomeye umuhinga nako umutunzi karuhariwe yitwa Bill Gate wewe aheruka kuvuga ngo birakwiye yuko kira duce twose bashyiraho abaganga bakomakomeye kira gihugu kira komine kira ntara kira gace kose bashiraho abaganga bakomakomeye hama kandi bagakora iyo bwaba bagashiraho ibyuma bizoshobora guhangana n'ibibazo bigiye kubaho vuba harimo n'ikindi kiza gikomeye kigiye kuzobaho vuba ibi byaremejwe na perezida n'icegera cya perezida wa amerika Ah, icegera ca joe biden cyarabyemeje kiravuga ati we ni kuvuga ngo vise perezida hamwe na perezida wa amerika bagiye gukora iyo bwaba kose gushoboka bakoreshe uburyo hamwe n'ubwenge imana yabahaye kugira ngo bashobore guhangana n'ibibazo bigiye kuza na cyane cyane ku kiza babona kigiye kuza gikomeye ku isi yose ibi tuzobiraba mu kigwa kizokurikira ariko uno munsi tugiye kuraba ibintu bidasanzwe naho turiko turavuga ibiza hamwe n'ibibazo byose bibiri twereka yuko ibibazo hamwe n'ibiza atahandi biva atari kurenga ku mategeko y'imana yesaya igice cya mirongo itatu ku murongo waho wa cumi na gatanu haravuga hati umwami uhoraho wera w'abisirayeli uku niko yari yaravuze ati mugahindukira no mu gutekana niho muzokirira ngo muguhindukira hamwe no mu gutekana niho muzokirira hamwe abantu bohindukirira imana bakagenda nk'uko imana ibyifuza niho ubukiriro bushobora kuboneka mbere n'amajambo y'umwungere mukuru w'i roma yavuze mu gitabo cyiwe yise laudatosi, arabigaruka ko neza akerekana yuko si kumvira we ahubwo kumvira imana byonyine nibyo bishobora gutuma ibibazo biri ku isi harimo na bino biza bitorerwa umuti aha rero duca tugaruka ku majambo satani yakoresheje hariya mu itanguriro igice cyaho cya gatatu mu guhenda ababyeyi bacu ba mbere satani yakoresheje amajyamba imana yari yavuze ubwiwe ibyo yavuze byerekana yuko mu by'ukuri bukiriro buhuri mu kumvira imana ariko ayandi majambo akereka abantu yuko ari kuva ku bw’Imana yavuze eee eh, niko n'ubu agiye gukora mwa kino gihe cya nyuma ni kwerekana ni gucisha mu majambo y'abantu akoresha amajambo meza yerekana yuko abantu bakwiye kwerekezwa ku mana yamara muri ayo majambo nyine akavangamo ibindi bintu bituma abantu bahakana imana bakayivako vuba cyane bidatinze ibi turi ko turavuga bigiye kujya ku mugaragaro ijambo ry'imana hariya mu gusubira mu byagezwe mu gitabo cyo mu gusubira mu byagezwe ni igice cyaho cya mirongo ibiri n'icyenda mu gusubira mu byagezwe igice cyaho cya mirongo ibiri n'icyenda ku murongo waho wa mirongo ibiri n'icyenda haravuga hati ibikira amabanga n'iby'uhoraho imana yacu ariko imaze guhishurwa n'ibyacu n'urubyaro rwacu ibihe byose kugira ngo twitondere amajambo yose y'ibi byagenzwe mugenzi ibikira amabanga ibi ntabwo ko, mbere na satani ntabyazi mbere n'abahinga ntabyo bazi usibye gusa gutomboza no kugigishwa ariko gusa twebwe mwa kino gihe turaba ibimaze kuba n'ibyo tumaze guhishurirwa ibyo tumaze kubwirwa n'ibyacu biraturaba birakwiye yuko tubicukumbura kugira ngo turabe neza ukuntu bimeze nabyo dushobore kugendera ku majyambo y'ukuri aboneka muri bibiliya izina ry'imana rihabwe icubahiro nk'uko umuhinga nk'uko ikinyamakuru cyiswe ngo the india express cyanditswe ku igenekerezo rya mirongo ibiri z'ukwindwi ibihumbi bibiri na mirongo ibiri n'indwi kibivuga hamwe n'ibindi binyamakuru mbere no ku mateleviziyo asanzwe azungurutse ku isi yose abivuga hari ingorane nyinshi ku isi usibye gusa ibiza hari imyuzurire iri kiraba hariho imiriro iri gutera ejo bundi no muri amerika haheruka gutera umuriro n'ibindi hari gutera ibintu byinshi bivuye ku ry'ibihe rero birababaje kubona haba ibintu byahoze ko uhereye kera bigashika ubu biriko bikoreshwa ntabwo aribo babiteye ntabwo aribo babizana ni ibintu biva ku kutumvira amategeko y'imana ariko bikaba biriko bishigwa hejuru bikagirwa ibintu bikomeye kugira ngo byerekezwe ku kindi kintu icyo tugiye kuraba hano mwa kino kiganiro mu kindi kintu muri ubwo buryo kugira ngo ibyiyumviro by'umugura abantu ukorera mu ruhande rwa satani rw'ibiremwa by'ibinyakuzimu n'abantu mugabo kubera bakoresha imbaraga ziva kwa satani bashobora kwitwa ibiremwa by'imvakuzimu usibye gusa yuko satani agerageza kwiyambika ishusho ya marayika w'umuco n'umuntu akoreshwa na satani ategereza gukora nyine yiyambitse ishusho nk'iyamarayika w'umuco rero baca bagenda barondera abahinga bahwanye no kwifuza kwabo yumvire ku buryo hashobora kuba hariho abahinga benshi bize amashuri menshi mbere bashobora kuba baranditse ibitabo byinshi ntibiyumvirwa ugasanga hariya eh, nk'umwana akiri muto yitwa greta Eh, w'imyaka cumi n'itandatu aheruka kuvuga yuko ari umuhinga oh, w'ikirenga ku byerekeye ihindagurika ry'ibihe hamwe n'iyononwa ry'igisenge bakavuga yuko amajambo yiwe ashikiriza hari ayo ukuri ariyo akwiye kugendera ku mu yandi majambo baramuja inyuma bakamubwira ibintu hama nawe aba aribyo agenda gushikiriza bari kurondera abantu b'abahinga bagendera ku byifuzo byabo ibyo bababwira akaba aribyo bagendera ko kugira ngo bigendereye ikintu ikintu bagendereye kidasanzwe gishoboke gushikwa ko ntabwo ndi buvuge ibi kugira ngo ndabatere ubwoba cyane kugira ngo mbeshe ahubwo ni kugira ngo twitegure kuko igihe kiriko kirabishikira cyane nk'umurabyo igihe kiriko kiraza n’ingogana n'ingoga nk'umurabyo rumva rero n'igihe cyo kwitegura tukamenya aho igihe kigeze kugira ngo dushobore kumenya ukuntu duhangana na bino bibazo maze tuze tubivemwo turi abaneshi satani ariko arakora ibintu bikomeye igihe cya kera higeze kuba perezida wa amerika yitwa ronald dringan uyu ronald igihe yariko arashyikiriza abanyamerika ibyo bari bavuganye n'umukuru w'igihugu cyo mu burusiya yatwara icyo gihe ronaldo yaciye abarira abanyamerika ati twavuganye mu gihe horamuka habonetse ikintu gitera isi yose aravuga ati mu gihe hoba habonetse ikintu gitera isi yose byoba ngombwa yuko isi yose twishyira hamwe tukaba ikintu kimwe kugira ngo dushobore guhangana n'iki kibazo cyoba giteye isi yose ibi ni byo haraciye imyaka myinshi perezida yigeze gutwara amerika ntabivuze ariko tubigarutse ko kumbure ibyo yavuze mu gihe cya kera bishobora kuba noneho haraje ikintu nk'iki kiza gikubita isi yose isi yose igashikirwa mbega none umuti w'iki kibazo bamaze kuganira baganiye na perezida w'uburusiya icyo gihe woba ari wo ugiye gukorwa byoba ariyo biriko irerekeza e, reka turabe mu gihe uyu ronaldo wewe atanga inama avuga ati byoba bikeneye yuko abantu bose bashyira hamwe kugira ngo bashobore dushobore gufatanya kurwanya kino kibazo reka turabe hariya muri matayo igice cya mirongo ibiri na kane ku murongo wa mirongo ine na kane igihe yesu yari karavuga iby'ibimenyetso by'igihe cy'iherezo iki gihe mwibuke yuko twasomye yuko yesu yagarutse no kwa kino kibazo cy'ibiza hamwe n'ibindi bibazo bizoza kwaduka ku isi harimo amapfa hamwe n'ibindi ku murongo wa mirongo ine na kane yesu yavuze ati nuko namwe mwamwe mwiteguye kuko umwana w'umuntu azoza mu gihe mutiyumvira Abakristo nabo bobo mu gihe nk'iki yesu ababwira ati bame biteguye twame twiteguye twame ku mavi dusenga ubudasiba dutakambira imana kugira ngo imana iduhishurire iby'amabanga abisi bobo bavuga ati ni ikintu gisaba uh, gukoranira hamwe ni ikintu kidusaba kuba umwe kugira ngo dushobore guhangana na kino kibazo kidasanzwe reka tubandanye turabe icyo umuperezida wa mirongo itatu na gatanu yatwawe amerika yitwa john kennedy uyu muperezida wa amerika yari umukatolika yitwa twavuga yuko ari umuperezida wa mbere yatwaye amerika rw'umugaturika uyu rero yaragarutse ku kintu yariko arasabwa n'ino migwi ikorera mu buryo bw'ibanga ariko idashaka kwigaragaza abo ari bo bakora bifukafuka biyerekana iyindi shusho yarerekanye ikintu kidasanzwe hano uyu kennedy mu ijambo yiwe yavuze yavuze yuko abanyamerika bose bategerezwa guhabwa umwidegembyo ungana umuntu wese akagira kwishyira hamwe n'ukwizana kandi ibyo yabona yuko ariyo nzira yonyine yo korohereza umunyamerika mbere n'isi yose kuba yoshobora guhangana n'ibibazo byose iki cyiyumviro cya kennedy ni icyiyumviro cyiza kubera yuko na bibiliya irabishigikira hariya muri yesaya igice cyaho cya mirongo ibiri na gatandatu yesaya igice cyaho cya mirongo ibiri na gatandatu ku murongo waho w'icyenda havuga iki havuga hati nakwifurije umutima wanjye mu ijoro mbere nzokurondeza umushaha wanjye wose ubudahumeka kuko imanza zawe ziroranye ziri mu isi kuko imanza zawe ziroranye ziri mu isi ababa mu isi biga kugororoka mugenzi ibi bintu ukwiye kubitahura iyo ibintu biri ko birakorera mu muco iyo ibintu biri ko byigaragaza iyo ibintu biri ko bimenyekana iyo ibintu biri ko biravugwa abantu bose bagahabwa uburenganzira bungana ibinyamakuru bigahabwa uburenganzira bwo kuvuga ibintu byose abantu bose bigombeye maze ukuri kugashyirwa ku mugaragaro ikinyoma nacyo kigashyirwa ku mugaragaro hariho uno mwidegembyo ukugororoka mu bantu kurashobora kuboneka hama ukugororoka mu bantu gushoboye kuboneka ibyago hamwe n'amagorwa bya hano ku isi bigashobora gutorerwa umuti ariko mbega ubu ku isi niko bimeze nkuyaye reka rero twinjire mu cigwa ido n'ido tubisobanure neza kugira ngo dushobore gutahura neza kubera yuko twasa nk'aho turi muri introdikisiyo twari ko turatanga introdikisiyo reka turabe ico bibiliya yigisha nk'uko abantu bavuga abantu bari ko baravuga ku kintu mu cyongereza bitwa microchip bakongera bakavuga Eh, abakongera eh, iki bitwa mu cyongereza ni microchip mu gifaransa setine pisi elegitoronike iyi pisi bakavuga yuko ishobora gushyirwa mu ishobora gushyirwa eh, bashobora gukora agapisi gatonya cyane kataboneka gashobora guca mu rushinge rujya bakoresha mu gucandaga maze bamara kugashyiramo bakagatera abantu ku isi reka tubanze twihweze kwa kano gapisi njyewe ndi umu enfuromatisiye kandi mu bintu nakurikiranye ni ibintu bya enfuromatikiri ambarike cyane cyane buno bupisi turabyiga ko cyane buno bupisi meme naho twubanza tukabiraba nk'ikintu kinini kubera yuko hariho amapisi elegitoronike manini cyane agizwe n'ibyitumatuma nako ntabwo eh, ntabwo bisobanurira abantu bose kubera yuko nibo ntibobyumva cyane ariko gusa kino cyuma ni ikintu kiri kiba porogaramu gutyo kigashobora gukoreshwa hisunzwe ikindi kintu faso aritifisiyeri bitari mu buryo kama ariko kandi hamwe umugwi w'abantu runaka kuyumvira kugashyira mu bantu bose batuye ku isi ibibazo byoca byaduka byo kwaduka gute hamwe imashini zahora zikontorora abo bantu zopfa abo bantu boca basigara bikontorora gutyo ibintu by'ibibazo bikaba byinshi ku isi abandi nabo bavuga ati nta kindi runo rucanco rugendereye atari kugabanya abantu batuye ku isi byaravuzwe n'ibinyamakuru byinshi hama kandi mbere hari n'ikindi kinyamakuru cyavuze yuko ngo inyuma y'imyaka ibiri abantu biteje runo rucanco bazoca bapfa ibi byose tubikoranyirije hamwe dushobora kubonamo ibindi bintu bidasanzwe by'urujijo biri gukorwa kugira ngo abantu bibacanganye bibacanganye cyane abantu babure iyo bava n'iyo bava none imbere y'uko tubijamwo ku bwanyu hamwe n'icyo byanditswe byera binyereka niba abaganga bacu babizigirwa ni kuvuga ngo munsi y'intemu yera baverifiye bakurikiranye runo rukingo bakabona yuko rutarimo ibyongirira nabi amagara y'abantu ni kuvuga ngo ibyokonona amagara y'abantu ibyo bitwa mu rurimi rw'igifaransa efe segonderi kugwiteza ntibyari bibi ariko kugwiteza naho utumvise ibirimo kubera yuko hariko haravugwa byinshi ku isi cyane urumva bisaba hano duca tugaruka muri rya somo twabona mu cigwa giheruka rya hariya muri mu migani igice cya kabiri ku murongo w'indwi aho bibiriya iduhamagarira kugendana amakenga mu bintu byose ariko kugira amakenga gusa ntabwo bihagije bibiriya icitubwira ati guca noneho ugenda kumenya ukuri eee eh, jugumbura umenye ukuri apana kujanwa nyabahururu gira amakenga mucukumbure, umenye ukuri bw'ikintu kiba cihishije mu bintu nicyo bibiriya iduhamagarira rero nk'uko nari namaze kubivuga kandi nk'uko iki kiza atari cyo cya mbere kibayeho ku isi kandi n'ibindi biza bikiza n'izindi ngorane zikiza ndumva ntabwo twubita ku mwanya muremure cyane ahubwo ni kumenya icyo ibyo byose biriko biraba n'ukuntu abigira abahinga bo ku isi n'abakuriye amaleta mwamwe, bibahangayikishije cyane n'iyo biri ko birerekeza n'iyo biri ko birajya icyo bibiriya yigisha icyo bibiriya iri ko iraduhanura uno munsi nico nifuza yuko uno munsi twigira hamwe haruhande yo guhangayikishwa n'ibiri ko biravugwa n'abantu batagira mpemu birababaje kubona umuntu yasomye bibiriya mbere ari mu bategereje ukugaruka kwa yesu kirisito akigendera ku bishobisho akigendera ku majambo ariko aravugwa n'abantu bo ku isi urumva ngo naka n'akayavuze ibi naka yavuze ego kumva ibyo bavuze nibyo ariko guca ubyemeza yuko ari ukuri nk'ibintu bivuze umudogiteri akiri mu byaha asenga ibigirwamana uw'umunwanzoga w'imbore w'umwicanyi w'umubeshi n'ibindi hama nawe ugaca ugenda mu rusengero ugatangura kubyigisha ngo ibyo bintu nibyo kuri birababaje eh? yarabivuze hasigaye kubigendereza no kugira amakenga yo gutohoza twumve yuko ari byo ariko ntabwo dukwiye guca twemeza ibintu byavuzwe n'umuntu ngo ibyo n'ibyo byo oya nibura umukozi w'imana uri kuragendera muri iyo nzira y'ihebe ahubwo twebwe dutegereza guca noneho tuza muri bibiliya turabe icyo bibiliya yigisha none bibiliya itwigisha iki mu byayishuriwe yohana niho duhereye igice cya cumi na gatandatu ndagira ngo mugenzi utegere neza ano majambo kuko ni amajambo akomeye ibyayishuriwe yohana niho turi igice cya cumi na gatandatu ku murongo wa cumi na kane hagira ati kuko izo ari nkemu z'abadayimoni zikorera ibimenyetso zijya ku bandi bo mu isi yose ngo zibakoranirize ku ntambara yo ku munsi uhambaye w'imana ushobora w'imana ishobora byose aha ubu rero bisaba tugende buke buke ntitwihuta bibiriya iravuga duhereye hano ku murongo wa cumi na gatatu kavuga ati kandi mbona mu kanwa ka ca gisato no mu kanwa ca ca gikoko no mu kanwa ka wa muvugishwa w'ibinyoma mugenzi ubu ni nk'ubutatu rugize imana y'ikinyoma ubwa mbere ni ca gisato ca gisato naco ni satani n'ubwami bwiwe nabo akoresha hano tuba tubavuze hama cya gikoko nacyo nk'uko ubuhanuzi bubitwereka kandi twabisobanuye kenshi kino gikoko ni intwaro y'ubupapa intwaro y'idini cyangwa y'ishengero ekereziya y'i hama tugaca tubona ngo hamwe na ryawa muvugishwa w'ikinyoma hano bibiriya yagarutse ku baporotesitanti gito ba bandi bigira ngo n'abaporotesitanti barahakanye inyigisho za ekereziya katolika yamara ibyo bakora byose ni bimwe nicyo bituma yigira umuvugishwa w'ikinyoma kubera avuga ngo jemwe ndi umuporotesitanti umuntu ngo turi abaporotesitanti ariko ibyo bizera byose bihuye n'ibyo ekereziya gatolika ni inyigisho bigisha ibyo bagenderamo usanga bamwe batambara ishapure ariko bagakora bakabatiza umubatizo wo gutonyereza ko ugasanga ntabatiza umubatizo wo gutonyereza ko mugabo aruhuka dimanshi ugasanga ntaruhuka dimanshi mugabo ugasanga yizera impemu z'imizimu z'abapfuye amasengesho yari kwerekezwa mu ijuru ayerekeza mu bantu ni kuvuga ngo ni umuvugishwa w'ikinyoma amadini y'abaporotesitanti yose atigisha ukuri kuzima kwa bibiliya rero bibiliya ivuga ngo kandi mbona mu kanwa kabo abo rero duherere kuvuga yohana yabonye havamwo impemu zitatu zihumanya zisa n'ibikere mhm. kuko izo ari nkemu z'abadayimoni ni kuvuga ngo muri iyo migwi yose ntege kuvuga haba muri satani haba muri ririya dini rya mbere n'idini rya kabiri byose nk'uko twaheje kubivuga havamwo inyigisho zibi zizimiza kandi zo mu buryo bw'abadayimoni inyigisho z'urudubi zidashobora gutahurika neza niyo igihe nariko nsoma ari amajyambo naciye mbona ibintu bibiri byihishije inyuma ya runo rukingo usibye gusa yuko abantu benshi batari kubibona bahangayikishijwe n'ibintu biri ko biravugwa gutyo umuntu ukaza wumva ngo urumva ngo witeje ngo runo rucanco ngo uzoba ushyizwe ko ngo ikimenyetso cy'igikoko urumva uzoca ushyirwa ko ngo uzoca ngo abandi nabo ngo urumva hamwe n'ibindi n'ibindi none ibi byose bigendereye iki eee eh, bigendereye iki mu by'ukuri ibi nibyo tugiye kurabira hamwe ni ibintu bikomeye nkeneye yuko utegera neza n'umutima utuje umeze neza kugira ngo ubitahure neza ubwa mbere bigendereye kwibagiza abantu ikimenyetso cy'igikoko icyo ibi ndabivuga neza ndabyemeza kubera yuko mu madini menshi y'aba protesitanti gito bose mbere n'ababandi bigira ngo n'abavugishwa babo bose bari kuvugishwa berekana yuko kwiteza runo rucanco ari ikintu kibi kandi uzoba ushyizwe nk'ikimenyetso cy'igikoko mbere na ekereziya gatulika nk'uko biherukwa gusohorwa n'amajambo yavuzwe n'umwepisikopi w'i roma akavuga amajambo menshi ariko yiyitiriye mu gishingo cya bikira mariya yavuze nk'aho ari bikira mariya yahamagariye abantu nk'aho ari bikira mariya ariko arabagira akabanga ababwira ikintu kidasanzwe yababwiye yuko bakwiye kwirinda buno bwinshi buri ko buraba akerekana yuko kwiteza urucanco rwa kino kiza ari ibintu bibi bizotuma abantu bose bashigwa ko ikimenyetso ca dragoni ca satani c'igikoko muri ubwo buryo nyine nk'uko tubibona hano mu byayishyuwe yohani igice cya cumi na kane ku murongo wa cumi n'indwi hamwe n'uwa cumi n'umunani herekana yuko abantu bose bazoshigwa ko ikimenyetso bobo bazoshobora kurimbuka ariko abatazogishyirwako nabo bazorimburwa hano ku isi ntibazokwemera kugira icyo bashora icyo bagura cyangwa icyo bakora batariko ikimenyetso cy'igikoko rero satani uno munsi ariko arondera uburyo bwose abantu bashyirwako ikimenyetso cy'igikoko ariko kandi ntibabice n'ikanda maze icyari kwitwa ikimenyetso cy'igikoko bakitwa ikintu cyiza hama icyari kuba icyari kutitwa ikimenyetso cy'igikoko aba aricyo bitwa ikimenyetso cy'igikoko kuba abantu buno munsi kuba baricwa ikimenyetso cy'igikoko urucancu rwa korona virusi ni ikibazo gikomeye kuri bo ariko n'umunezero kuri satani satani we wararyohewe aranezerewe kubera yuko biba byoroshe kuzoshiba ko noneho ikimenyetso cy'igikoko nk'uko bizwi ikimenyetso cy'igikoko ni gusenga ku munsi wa mbere w'indwi dimanshi nta bindi nicyo kimenyetso cy'igikoko hama igitigiri cy'icyo gikoko ku murongo wa cumi n'umunani havuga yuko ari magana atandatu na mirongo itandatu na gatandatu ibi byose bigaragarira mu bintu bigenda bikomoka mwa biriya byerekana yuko mu by'ukuri amanyanga y'umugwi ukorera mu ibanga utishyira ku mugaragaro yose ugaca ugenda uyarukariza uyarukariza ugasanga mu bintu bakora ugasanga mu bintu bavuga ugasanga mu bitabo byabo hamwe n'ibindi byose ugenda ubonamo kino gitigi amajana atandatu na mirongo itandatu na gatandatu ubugira kabiri haruhande yo kwibagiza abantu ikimenyetso cy'igikoje cyari cyo gutyo bagishikwe ko bataye umutwe kubera bashushe mu bwenge babanjije barugaranwa haba babashuhije mu bwenge babazanye ku rucanco hamwe n'ibindi abantu bace bata umutwe bibagire iby'ukuri hama nibabazana k'iby'ikinyoma bashobore kubyemera neza bitabagoye ubugira kabiri ni kongera guha ubupapa ubushobozi ni kongera kubyura intwaro idasanzwe ubupapa nk'uko bwahoze bukomeye mu gihe cya kera na n'uno munsi bwongere bukomere reka tubisome hariya mu byahishura yohana igice ni cya cumi n'indwi ku murongo waho wa cumi na kane duhere ku murongo w'umunani ibyahishura yohana igice cya cumi n'indwi ku murongo w'umunani hagira hati igikoko ubonye cyariho kandi ntikikiriho kandi kigira kandi kandi kigira kiduge kivi kuzimu kije kuranduka kandi aba ku isi batanditswe amazina yabo mu gitabo cy'ubugingo uhereye ku kuremwa kw'isi bazogisenga ngo icyo gikoko imana yabariye umusabyi wayo yohana ngo icyo gikoko ubonye cyariho ariko kitakiriho cyongeye kugaruka ku isi kugira ngo kijye kurimbuka abantu bose amazina yabo atanditse mu gitabo cy'ubugingo bazogisenga ni kuvuga ngo yohana yari karabwirwa yuko intwari y'ubupapa yigeze gukomera ikaba ku isi ikica abantu indiri n'indiri mu nyuma yahavuye itakaza ubushobozi ubushobozi bwabo buratakara maze buba ubuciriritse ariko bibiriya ikiba ivuga ngo noneho kigiye kongera guhabwa ububasha rero ibi byose byo gutera abantu ubwoba ibi byose byo kwerekana yuko isi igeze habi ibi byose byo kwerekana bifashishije iby'ihindagurika ry'ibihe n'ibibazo biri ko ku isi byose nta handi byerekeje atari kongera guha ububasha kino gikoko cyariho ariko kitakiriho ariko kigira cyongere kize ariko amahirwe n'inkuru y'ibyizigiro twumva ngaha ni uko kizoba kije kurimbuka yamara biteye ubwoba kubera yuko abantu abantu bose babayeho ku isi amazina yabo atanditswe mu gitabo cy'ubugingo ni kuvuga ngo abantu batari ko barasenga imana y'ukuri abantu batari ko barakurikiza ibyanditswe muri bibiliya abantu batari ko baragendera mu kwigisha kuzima abantu batizeye yesu kirisito ngo abahe kugenda nk'uko ugomba kugira ngo nk'uko imana igomba abariko bagenda bitondera ibyagazwe by'imana babiheshejwe no kwizira yesu aba tubabona yuko banditswe hariya mu byahishura yohana igice cya cumi na kane ku murongo wa cumi na kabiri aho abizera ukwizera kw'abera guserukira bitondera ibyagazwe by'imana hamwe no kwizera yesu kirisito mugenzi aba rero bonyine bitondera ibyagezwe by'imana no kwizera yesu kirisito nibo biteguye kutumva cyangwa kugendera ku bubasha bugiye guhabwa iyo ntwaro y'ubupapa ariko kandi abantu bose bemera kimwe cyangwa bibiri bagendera mu nyigisho imwe cyangwa zibiri bariteguye gushyigikira iyi ntwaro ihambaye igiye kuza kugira ngo batoteze kandi bagirire nabi abantu batazokwemera gusenga ino ntwari igiye kubaho vuba hariya mu we yohana ni igice cyaho cya cumi n'indwi nyine ku murongo wa cumi na kane harerekana ikintu kidasanzwe abo bazogwanya umwagazi w'intama igihe bagiye kwitegura intambara ya nyuma abizera nabo dutegereza kwitegurira intambara ya nyuma mu kugwanya ye yesu Kristo mwibuke yuko twashiriweho kuba itara rimurikira twashiriweho kugira ngo twerekane ubushobozi bw'imana ku isi mu yandi majyambo turi ibikoresho bya yesu Kristo, mu gihe hari ibiremwa bibiri ku isi ibiremwa by'ibinyakuzimu ni kuvuga ngo bikoreshe ubushobozi bwa satani hakabaho n'ibiremwa by'ibivajuru bikoresha ubushobozi bwa yesu kirisito amahirwe dufise ngaha ni uko bazoturwanya ariko ntibazodutsinda nk'uko biboneka ngaha uwo mwagazi azobanesha kuko ari we aganza abaganza ni umwami w'abami kandi abari ku isi abari kumwe nawe abaha ubushobozi bwo gutsinda byose mugenzi nta mpamvu rero yo kugira ubwoba ahubwo n'igihe cyo kwitegura mu gihe abahanga bo ku isi abakuru bakomakomeye bo ku isi bamwe bamwe hamwe n'abakomeye bo ku isi bariko baritegurira intambara ibi tuzobibona mu cigwa kizokurikira neza ukuntu ibintu bitondekesheje tuzoshobora kubibona neza neza neza mbere abahinga bo ku isi imbere n'abandi bantu bayobowe na satani bobo bariko barashyira ko n'amagenekerezo yamarayo n'amagenekerezo ni inkimburi ku bakristo usibye gusa yuko kubera tuzi neza yuko satani atazi ibya kazoza ntashobora kumenya neza ibya kazoza usibye gusa yuko bimubereye urujiji rero ibyo bintu by'urujijo tutegereza kubyigako cyane kugira ngo tubibone ariko tugiye kurangiriza ku majambo ya zaburi zaburi ya mirongo icyenda na rimwe zaburi ya mirongo icyenda na rimwe hatubwira iki havuga hati uba mu bwigobeko bw'isumba byose azokwama ari mu gitutu cy'ishobora byose ndabwira uhoraho nturi ubuhungiro bwanjye n'igihome kinkingira imana yanjye nizigiye mugenzi imana yonyine nibwo buhungiro bwacu abantu bafite ubwenge bose bukora neza busubitswe n'ijuru dutegerezwa guhungira mu mana tukama dusenga twisonzesha twiga ibyanditswe byera tugahungira ku mana ubudasiba kubera yuko niho honyine duteze ubuhungiro mu gihe abahinga n'abantu ko bitegura intambara irangiza bari kurondera ubushobozi bwinshi kuri satani na twebwe dutegerezwa kwiga ibyanditswe byera nk'abakristo kugira ngo twishigikize imbaraga mvajuru abari mu byaha bakoresha metode nk'iyi ya dawidi zaburi ya mirongo itanu na rimwe naho nyine dusoma duhereye ku murongo wa mbere gushikana ku murongo wa kabiri haravuga ati ngirira ikigongwe mana ku bw'isinzi bw'imbabazi zawe usibanganye ibicumuro byanjye unyetse ntera mugenzi nawe naho ukiri mu byaha naho ushobora kuba waragendeye mwa runo rujijo ushobora kuba waragiye inyuma y'abantu mu bintu utazi ariko urafise amahirwe yo kwihana nka dawidi urafise amahirwe yo kwihana nka dawidi urafise nawe amahirwe yo kuza mutigiri w'abantu biteguriye guco usigaje gusa ni kwizera yesu kirisito izere yesu kirisito nagira kubwire yuko yesu agiye kuza vuba kandi iyi ntambara igiye kurangira vuba kandi ikizoba kimuzanye ni kurimbura icyaha kandi icyaha azokirimburana n'umuntu wese yemeye ku bubiko bwacu umunyabyaha yanse kubireka niwe wenyine azoshana n'icaha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 buno butumwa bushike no ku bandi